Oye, Polonia, no ha sido fácil. Te extraño tanto. Llegué, Polsko, nunca. chica, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Extraño mucho a Polonia. Quiero regresar. Y eso por allá es muy bonito. Es espectacular. La gente, el país como tal, me encanta. Mira. ¡Wow! Oye, Polonia, ya chica, me dijo de ti que estás bien bonita, yo quiero ir allí. De Palazzo de en Victor TV. Me voy para Varsovia, me quedo yo allí. no ha sido fácil.